სასესიო კვირაა ამ თემებზე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ხელმძღვანელები საუბრობდი ჩვეულებრივ ეს ასე ხდება მიმდინარე პოლიტიკური პროცესია დავგეგმეთ რა საკანონმდებლო ინიციატივები ექნება რა ფორმით წარმოქმნილი ჩვეულებრივ მუშა პროცესი